Beliau mempunyai darah campuran dari China Myanmar dan China Ooh. Indonesia. Oh. Beliau banyak membintangi filem tempatan seperti Keturunan Indonesia juga. Udara, eh? dan Putri Gunung Ledang yang mendapat pencalonan dari anugerah Oscar. Setiap orang Uish, calon Beliau Oscar. juga pernah berlakon dalam sebuah filem Hollywood. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Cuy kali ini kita istirahat dulu ya mereaksi film dari Biramli cuy Dikarenakan ternyata banyak komentar kurang ya Kemarin saya sempatkan membaca komentar kurang satu persatu cuy Banyak yang mengeluh ya Banyak yang mengeluh bahwa film ini banyak part-part yang di cut gitu ya Dan setelah setelah keesokan harinya saya mencari ya Mencari video original film Biramli di Youtube Tapi saya nggak dapat cuy Saya nggak dapat gitu ya saya nggak tahu mau cari di mana lagi cuy banyak yang berkomentar bahwa uh, be beberapa scene itu dihilangkan gitu ya padahal <laughs> mungkin pengupload video ya mengupload film piramida di YouTube itu menghindari copyright tapi banyak yang nggak ngerti copyright jadi sudahlah jadi kita gitu istirahat dulu cuy ya disambil kita cari yang benar-benar original jadi buat korang yang punya uh, video original dari atau film piramli yang original orang bisa kirimkan saya di Instagram yang saya punya aja ya kalian follow dan kirimkan linknya aja biar saya bisa download gitu ya dan kita react oke okay? dan kali ini kita mengisi kekosongan kita cuy ya sudah dua hari kita nggak ngupload video dan kali ini saya mendapatkan video dari requestan teman kita biasa seperti biasa di Instagram cuy ini nama teman kita yang mana judul videonya sendiri itu adalah 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi film luar negara oke okay. ini kayaknya sih eh, hampir sama dengan apa yang saya react eh, beberapa bulan yang lalu cuy ya tentang pelakon Malaysia yang go internasional gitu cuy ya tapi eh, saya tertarik dengan Fakta Channel karena Fakta Channel menurut saya apa ya dia lebih detail gitu ya kalau membahas sesuatu cuy ini salah satu uh, channel favorit saya juga di Malaysia cuy ya Oke okay, dan tanpa banyak basa-basi lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Boom Hai semua Terlebih dahulu Faktau ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang okay. yang memberi sokongan sehingga Faktau berjaya mencapai 50,000 subscriber. Oh, Jadi, di sini masih 5,000 Ya. Sekarang Fakta sudah bagi dua cik ya. 140. Apa korang perlu buat? Korang perlu follow dan subscribe Instagram dan channel YouTube Faktau. Share dan like video ini. Subscribe je. Bawah. Kenapa korang suka Faktau? Faktau akan pilih 5 komen paling banyak like dan di komen secara random. Penyertaan akan ditutup pada Khamis 5 November 2020 dan Faktau akan umumkan pemenang keesokannya secara live. Okey, good luck korang dan terima kasih sekali lagi atas sokongan korang. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain, hmm, dari requestan juga ni cuy. Sangatlah di Cadangan ya. Komen saja di bawah. Tahukah korang? Aning. Apakah filem pertama yang ditayangkan di Malaysia? Action. Jawapannya ialah Leila Majnun yang dihasilkan Layla pada Majnun. tahun 1933 yang diadaptasi daripada cerita cinta klasik rakyat Timur Tengah. Sejak dari itu, hmm, Leila Majnun mula dipandang serius film. dan Malaysia mula menghasilkan banyak pelakon-pelakon terkenal seperti P. Ramli, Era Fazira, Rosyam Nur, Umi Aida dan banyak lagi. Namun ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat banyak pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. So okay. dalam video kali ini, Fak Tau ingin berkongsi. <laughs> ini scene, <laughs> scene kelakar. 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Eh, 14 ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Okay. 12 Ibrahim Pendek Oh Ibrahim Pendek ini Ibrahim saya sudah Pendek tahu sih Memang amat terkenal di dalam Malaysia Bang Ibrahim, tolong Bang Ibrahim Bang Ibrahim, tolong Apatah lagi jika anda merupakan peminat P. Ramli Seperti Faktau <laughs> Ibrahim Pendek atau nama sebenarnya Ibrahim Hasan merupakan Ibrahim anak jati Hasan. kelahiran Taiping dan dilahirkan pada tahun 1932 suami, suami? Eh, tengok sikitlah Cik Puan <laughs> Saya ni bukan budak Suaminya tahu. Pada tahun 1962, beliau mencatatkan sejarah sebagai pelakon pertama di negara ini yang pernah membintangi filem Hollywood melalui filem Spiral Roads bersama okay. Rock Hudson dan Gene Rollins. Beliau sekali lagi menerima tawaran berlakon di Hollywood oleh ini lebih detail sama. Je. Ya. Ini tetapi lebih tidak kesampaian kerana visa beliau tidak diluluskan. 11. <laughs> Tiara Jacqueline Tiara Tiara Jacqueline Iu e. Abdullah yang popular pada era 90-an ini dilahirkan di Kuala Lumpur pada 3 Oktober 1967 Tiara, siapa dan beliau mempunyai darah campuran dari Cina Myanmar dan Cina oh. Indonesia. Beliau banyak membintangi filem tempatan seperti Keturunan Indonesia Gunung juga Udara, eh? dan Putri Gunung Ledang yang mendapat pencalonan dari anugerah Oscar. Setiap orang Uish, calon beliau juga berlakon dalam sebuah filem Hollywood. Filem apa ni yang calon Oscar ini cuy? Ini menarik ini tipu kita ulang lagi cik. Berdarah dan Putri Gunung Ledang oh, yang Putri mendapat pencalonan dari anugerah Oscar. Setiap orang punya impian. Dia juga pernah berlakon dalam sebuah filem Hollywood berjudul Beyond Oscar, Rangoon 1995 arahan John Buman di mana beliau memegang watak sebagai kerani hotel. Okey. Sepuluh. Maya Karin Maya Karin Rocky merupakan satu nama yang tidak asing lagi dalam dunia lakonan tanah air. Anak kelahiran Jerman ini dilahirkan pada oh, tahun 1979. Keturunan Jerman ya. Mix apa oh, mix macam-macam. <laughs> Kita mix Melayu dengan Jerman. Dan beliau mendapat kewarganegaraan Malaysia pada tahun 2009. Dia banyak membintangi filem terkenal tempatan seperti Ombak Rindu dan Pontianak Harum Sundal Malam. Pada tahun 2019, Maya berlakon dalam filem seram Alone sebagai Dr. Okay. Zulaika yang memegang watak sebagai saintis bersama pelakon Hollywood seperti Donna Sutherland dan Tyler Posey. Sembilan Ron Palare Nasrul Suhaimin bin Saifuddin atau lebih dikenali sebagai Bron Palare yang lahir 27 September Ini keturunan juga Kailashi dari di tampangnya ya. Eh? ialah seorang pelakon, penerbit dan pengarah yang terlibat lebih dari 40 filem. Wah, ini Selain 40 filem. Bron Palari juga banyak membintangi filem-filem dari Indonesia seperti okay. Pengabdi Setan, Gundala dan Headshot. Okey, okey, okey. Ternyata itu orang Malaysia. Oh my <laughs> saya saya tertarik waktu saya pertama kali melihat beliau itu waktu uh, film Gundala cuy. Wah. Ialah seorang pelakon, penerbit dan pengarah yang terlibat lebih dari 40 filem. Selain di Malaysia, Bron Palaris juga banyak membintangi filem-filem dari Indonesia okay. seperti Pengabdi Setan, Gundala. Wah, ini dia ni. Dan Headshot di mana beliau menerima banyak pencalonan dalam anugerah perfileman di negara tersebut. Brown Palari juga pernah membintangi drama bersiri terbitan HBO berjudul Half World Wah. pada tahun 2015. Gila merinding gua sih. 8. Yana Yusof Dilahirkan pada 3 Januari 1967 di London, England. Beliau merupakan penggiat seni yang mempunyai darah kecokan oh, dari Inggeris tahu, ya. dan pernah membintangi banyak filem tempatan yang terkenal seperti Chairman eh, bukannya kayak keturunan juga ya dan bola kampung The Movie sebagai pelakon suara watak ratu dan oh, okay. juga pernah membintangi beberapa filem antarabangsa seperti Return to Paradise dan Anna and the King sebagai Lady Tiang yang dibintangi bersama pelakon terkenal antarabangsa seperti Jodie Foster dan Yun Fat Chow. Filem itu turut dibintangi pelakon tempatan seperti Harif Iskandar, Sean Ghazi, Aplin Shawki, Patrick Teo Zaibo, Ki Tuan Chi dan Keke Mogi. Okey. Tujuh. Era Fazira. Pelakon wanita yang pernah diberikan julukan sebagai prima donna wow. filem Melayu Kalau ini saya sering banget lihat cik. Februari 1974. Antara filem yang melonjakkan nama beliau ialah Sembilu, Gerak Khas The Movie, Maria Mariana. Ini sering jadi bintang tamu di apa? Sepatu Rio ni kalau enggak salah cik ya. Ah, cuci dan Polis Evo 2. Oh, banyak banget ya. 11, Era pernah membintangi sebuah filem seram bersama pelakon Christopher Atkins yang berjudul Hidden 2011. Okay. Dalam filem itu dia membawakan watak Diane iaitu seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak lelaki yang aneh. Filem itu juga turut dibintangi pelakon tempatan seperti Ilaini Dali. Hmm? Enam. Pitio. Dilahirkan pada tahun 26 Disember 1972, pelakon yang berasal dari Tawau Sabah ini juga. Oh, Sabah ini Sabah cuy. Pencipta lagu dan penerbit filem. Dia pernah membintangi banyak filem terkena tempatan, antaranya seperti Gubra, Papadam, Talent Time dan KL24 Zombies. Beliau juga pernah memenangi banyak anugerah muzik dan pernah berlakon dalam filem Hollywood yang terkenal, iaitu Ghost in the Shell 2017 bersama-sama pelakon terkenal antarabangsa Scarlett Johansson dalam filem itu Pitt memegang watak sebagai Tony 5 Manu Maniam Manu Maniam yang dilahirkan pada 1945 di Ipoh Perak merupakan seorang pelakon komedi yang aktif di bidang teater dan lakonan Beliau juga okay. merupakan ahli antropologi kebudayaan dan banyak mengkaji kebudayaan Malaysia Manu hampir sama ini ya. Bintangi banyak filem antarabangsa termasuk filem Hollywood berjudul Anna and the King pada tahun 1999 Ooh. dan The Sleeping Dictionary pada tahun 2003. Wah, filem lama ini sih. Be upstanding. This court is now in session. Selain itu, dia juga pernah membintangi drama bersiri Marco Polo terbitan Netflix bersama beberapa pelakon tempatan lain seperti Patrick Teo, Sophie Jikan, Ramli Hassan dan Datuk Michelle Yeoh. What have you done with our men? It is their choice to stay or leave. Some prefer to stay. Empat. Rusham Nor. Rusham Nor. Siapa tak kenal dengan Rusham Nor kan? Pelakon tempatan ini juga amat sinonim dengan gelaran. Oh ya ya, ini yang sering jadi filem-filem action dia ni. Saya sering lihat dia di apa? Di filem-filem Malaysia ya. Khususnya filem-filem banyak melakukan watak-watak utama action. dalam filem tempatan. Wah, banyak Akbar banget. Akbar Harian Metro pernah menjenaraikan beliau sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia paling uh. laris sepanjang zaman. Pada banyak tahun 2016, Roshan Noor ditawarkan untuk berlakon dalam filem Hollywood Tamil bersama pelakon legenda Rajinikan ya. berjudul Kabali. Dalam filem itu, beliau memegang watak antagonis yang bernama Pak Baca. 3. Debbie Go Go Seok Sim atau dikenali sebagai Debbie Go Dilahirkan pada 8 November 1978 di Johor Bahru. Beliau merupakan seorang pelakon filem dan drama di Malaysia. DP juga merupakan China sekali ya. cantik Miss Malaysia Chinese International oh, 1998. Ya DB mula mencipta namanya sebagai pelakon yang berbakat apabila membintangi beberapa drama dan filem seperti Age of Glory 2008, The Descendant 2010. Selain itu, Debbie juga pernah membintangi filem fiction Lost in the Pacific 2016. Mm, mm, mm, Dalam filem itu dia membawa watak sebagai Lily Yang yang merupakan salah seorang penumpang sebuah pesawat mewah yang terhempas dan diserang oleh makhluk mutasi. Okay. Dua. Henry Golding. Henry Golding. Henry Iwan Golding dilahirkan ah, pada 1987 di Sarawak adalah seorang pelakon, model dan anak kelahiran Malaysia Inggeris uh, yang menjadi pengacara di The Travel Show dari BBC sejak tahun 2014. Uh, dia di kampung ini sih. Miss silence and nature. Jumpa lagi. <laughs> bye bye. Nama beliau mula melonjak naik apabila dia memainkan watak Nick Young dalam filem Crazy Rich Asians. Selain itu, antara filem lain pernah dilakonkan oleh Henry Golding ialah A Simple Favor. Ini kalau kita lihat ini kayak tambang-tambang orang Filipina ya. Ternyata <laughs> Malaysia. Dan Monsoon. Beliau juga merupakan rakyat Malaysia pertama yang menjadi tetamu di dalam Ellen okay. DeGeneres Show. Jadi, <laughs> gila sih. jadi tamu di sini tuh nggak gampang sih nggak gampang ini tempatnya Justin Bieber dan 01 lainnya gila ya dia bisa duduk di situ cuy satu tuh oh kalau ini pastinya pelakon yang berasal dari Perak dan dilahirkan Ipoh, pada 6 Perak. Ogos 1962. Ini memang dari tahun Cantik Malaysia tahun pada tahun 1983. Oleh itu, tidak banget sekiranya dia. beliau telah dipilih oleh majalah People sebagai salah seorang daripada 50 wanita paling cantik di dunia. Uh. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pelakon uh, lama Hong banget. Menerusi filem aksi. Masih Jackie Chan di sini. Dia selalu main sama Jackie Chan. Aksi-aksi stunt di dalam setiap filem yang dibintangi beliau setelah berlakon dalam filem terkenal antarabangsa seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon dan Police Story 3, Super Cop. Nama beliau mula dikenali ramai. Beliau kemudian menjadi semakin terkenal apabila berlakon dalam filem siri James Bond iaitu Tomorrow Never Dies 1997 bersama Pierce Brosnan. Antara filem Hollywood yang lain yang pernah dibintangi beliau ialah Memoirs of the Geisha. The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. Jet Li, dia dan Jet Li lah. Dan Kung Fu Panda 2. Oh? Kok <laughs> oh, dia pengisi suara sebagai ini ya? Wah, favorit gue ini sih ini. <laughs> ini film favorit gue ini sih, Kung Fu Panda. Okey, dia pengisi suara di sini je. Pada Jun 2013, beliau dikundikan darjah Panglima Setia Mahkota sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Sultan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Kunyaan tersebut memberi gelaran Tan Sri kepada beliau. Wah, Tan Sri. Tak sangka, Rupanya ramai pelakon dari Malaysia yang mengharumkan nama negara di persada dunia. Okay, okay, okay, Semoga okay. industri perfilman di Malaysia terus. Okey cewek, uh, eh, okey cewek, ini yang menurut saya itu sangat-sangat menarik uh, pembahasan dari Fakta Channel karena dia lebih detail gitu ya. Saya lebih apa ya, lebih enjoy mendengarkan ini dan lebih apa ya, lebih dapat uh, mencerna itu lebih cepat gitu ya. Dan uh, Ternyata di Malaysia banyak banget ya pelakon dan sutradara atau pengarah yang belum saya tahu gitu ya. Contoh yang film Gundala itu sih ya. Saya, eh, saya awalnya kira itu uh, orang keturunan keturunan luar yang ada di Indonesia ternyata orang Malaysia ya. Kurang wajib banget nonton video-video dari Fakta Channel ini aja karena di situ kita bisa uh, banyak mengetahui hal-hal yang belum kita tahu cuy seperti saya cuy saya baru uh, mengetahui beberapa dalam video ini cuy awalnya saya berpikir mungkin kayak Ibrahim pendek kan ini kita udah tahu cuy yang uh, yang nomor satu juga kita udah tahu cuman dia lebih detail gitu ya saya baru perasan juga cuy ya yang pertama tadi ternyata dia pernah main di film James Bond ya saya Aduh, padahal saya itu pencinta film, cuy. Saya pencinta film banget. Setiap ada film baru yang berbau, pokoknya gen, semua genre lah, cuy ya. Uh, satu yang enggak saya suka gitu ya, genre horor. Saya enggak saya enggak suka genre horor, cuy, karena uh, suaranya, cuy. Soundnya itu apalagi kalau saya nonton film itu pasti pakai handsfree seakan-akan uh, dalam studio gitu cuy ya. dan itu yang saya nggak suka kalau nonton film horor cuy saya nggak suka karena suaranya sih <laughs> bikin kaget gitu ya oke dan mungkin itu aja sih ya video kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya setelah ini saya akan cari lagi ya video-video dari Pak Tau channel yang cocok untuk jadi pembelajaran buat kita cuy dan mengenal Malaysia lebih jauh lagi saya Indi pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya thank you next thank you next dan thank you next bye